наш товарищ, который боится воды, уселся попой прямо туда и сидит. Черуха, черуха. Жарко, жарко. Солнца нету, но все равно жарко. Солнца нет, душно. Слушай, куртка хоть такая чистенькая стала, я даже рада. Смотри мне куртку, куртки цены нету. Куртка хорошая. Она выручает здорово. Черт, блин, про насчет мусорного пакета, блин. Я там просто туда еще не пошел, сейчас Вадим-то приедет, приедет совместно, и а там боем неудобно. Речь. Получится. Мне абсолютно без разницы, где ты будешь ловить. Все равно, кроме двух пескарей, ты ничего не поймаешь. Кроме двух пескарей, ты все равно ничего не поймаешь. мурлыхом на закуску. Да, Вот, видишь, <laughs> Сантик вообще. Я даже не думала, <laughs> что ты вот так приспособишь. Будем сейчас отдыхающим сдавать в аренду <laughs> за часик. Идет остановка зонтика. Да, да, да, там чуть-чуть подальше, да. <laughs> Это Теруха свалился. <laughs> Вообще улегся. Чарли, Чарли. Ах ты моя Чарли. Ах ты моя Чарли. Ты, может, повыше ты его? Здравствуй. Ну что там? А? Не понял. Да ничего он не будет, господи, никому не это. Если не кидаться, ну, здрасте. Никого он не это сам. Попробуй. Там рядом место я почистил, еще одно я инструментов ставил. Вот сможете, я покормил, поставил его на куда-то место. Смотрите, Ай, будет он сильно переживать. <laughs> Хочется, хочется, значит, делаете. Так что идет установка зонтика. <laughs> Хуёво. Ну воткни посильнее. Во, будет он стоять нормально. По крайней мере, что, что от дождя ты точно спрячешься. И ты, Черлюха, да успокойся ты. Слушай, супер, <laughs> я очень рада. Теперь я, по крайней мере, за тебя будет спокойно, если вдруг с этим будет что-нибудь, что тебя нету во время дождя. Там, наверное, этот рыбнадзор едет. Ну и правильно. Правильно, правильно. Они сюда, в это озеро Карпа поселили. Вот, поэтому они здесь проезжают, вон слышно. Они сами рыбу ловят. Нормально. Обычная лодка резиновая, на нее поставлен мотор и поехали. Вообще-то надо бы... Надо бы на лодке покататься. Все. Хочу на лодке покататься. Что, Вика? Что ты, Вика? Ты лови рыбу, а я на лодке покатаюсь. А я на лодке покатаюсь. В конце концов, купили ее по стоимости трех лодок. Надо же ее как-то оправдывать. Вот, а что это все? На том берегу надо, наверное, сходить нам. Вот, кстати, ты не взял с собой ни лопатки, ничего маленькое? Вот хотели ж мы выкопать, но березка у нас там уже растет одна. Вот эта тропинка. А, вот она, озеро. Ну, хотя к озеру можно и с той стороны подойти, вот сюда, и вот с этой стороны. Ну, так красивый пляжик. Вот, так что пусть они там занимаю. О, сетку натянули волейбольную. Нет, да что... Нет, он снимает хорошо, но я говорю, просто его, к сожалению, я загрузила доктор веб, какой-то идиотизм, который... И он порезал мне всю программу. Я никак не могу прошить телефон. А МТС свои косячные эти все приложения присобачил. Будь он проклят. Поэтому сейчас мы тут подойдем на мостик. Я тут на мостике очень люблю покопаться, погуляться. Вот. Вот. Хорошо, хорошо. Сегодня прямо вот погода такая просто суперская. У меня нет слов. Очень красиво. На озере. Вот и вода тихая, спокойная. Да, вот жалко, что действительно лодку не взяли. Можно было бы, я бы на лодке покаталась бы с удовольствием. люди гуляют. Угу, зацвечу. Ну, такого бы в Гумиле никогда бы не было. В смысле? В смысле? А, озеро пока. Угу. И вас, <laughs> да ради бога, <laughs> я думаю, может, стесняются. Ну, покажите что-нибудь. Умеете что-нибудь или не умеете? Ну. <laughs> Ну, а еще что-нибудь? А кульбиты какие-нибудь? А? Ну, давай. Давай, давай, давай, давай, давай. Ава. Только смотри, чтобы без риска для здоровья. Оба. Молодец. Ну, надо что-то, надо совершенствовать умение. А подтягиваться умеешь? Умею. Давай. Если бы он бы не умел, он был хоть на одном. А зачем вы снимаете просто? А потом интересно смотреть. Ну, сейчас я уже устал. <laughs> Ну, за целый день. Да. Просто когда станешь взрослее, поймешь, что все свои моменты всегда стоит фотографировать или снимать. Угу. Красиво. А это самое волейбол, кто играет, а кто сетку натянул? Ну, а у вас мячика нету? Ну тут бы и футбольным бы можно было. Девушки, вы с мячиком случайно не пришли? У вас мячика нету? Ой, да прямо. О, старый. Вон, ребята, правильно говорят. Что женщины в самом расцвете сил. Что это они придуриваются. Правильно. <laughs> ты никак меня не поймаешь, что как большой. <laughs> Я тебя хочу на этом. Одно море сфотографирую. А меня не надо на море. Ой, так и хочется нырнуть. Скажу, я, наверное, на море была. На красном. Точно. А воду нельзя попробовать? Ой, а я так хочу туда прогуляться. Ой, а вода не холодная, можно было бы купаться. Холод... Э, хорошая, хорошая вода. Вода какая хорошая. Вода хорошая, можно было бы. Паш, что там, да? А вы чего не купаетесь? Уже купались? <laughs> прямо на середину. К сожалению, я не умею плавать. Хотя, с другой стороны, я плавать плавала, но, к сожалению, я боюсь опускаться в воду без поддержки. Меня как-то ребята на руках так заносили туда. Так вроде боюсь. Просто боюсь. Вот я умею плавать, но я боюсь. И, наверное, не было у меня необходимости в этом, чтобы вот человек там рыбачит. Очень хорошая погода сегодня, прямо шепчет. У меня сегодня, я вчера обработала растения, оставили их под покрытием. Помидорчики хиленькие-хиленькие были прямо одни, видно, что меньше других. Сегодня открыла, яхнула. Вы представляете, я говорю, они все сравнялись, даже не видно, кто меньше, кто больше. как Даная Рубинса. Да, жалко, что у вас мячика нет, он сетка натянута. Волейбол играть, что ребята не принесли мячик? Ребят, а вы это самое, мячик кто-нибудь не может быстренько за мячиком? Поиграли бы. Мне больно будет? А то берегись, как бы тебе больно не было. Босыми ногами больно будет, они а накачанные. Не то, что пляжные, а именно футбольные. Накачанные твердые. Бутсы же играй. А волейбольного мячика ни у кого нету? Как бы сейчас... А? буду туда? Да. Жалко. И у нас даже и взять не у кого. Он списал. М? Он Какой списал? Ну, а, нет, там только сетка была. Ну, да, видимо, сюда кто-то повесил. А вы не местные, что ли? Ну, почему не местные? <laughs> Пока что местные. Тоже первый раз местные. Нет, мы здесь сейчас. Я тебя тоже первый раз вижу. А меня первый? Ну, конечно. Ну, ну я же вас не запоминаю, только если по трусам. Да, у кого-нибудь бы мячик бы здесь бы. Ну, засмечу. Жалко. Очень жалко. Вы здесь давно? Да. Вода теплая купались, да? Нет. Ну не очень. Такая. Пойдем. <laughs> Нет, подписывать не надо. Да, место красивое. О, Тут кто-нибудь это самое, пресс себе качает? Что? Пресс качает кто-нибудь? Качаем. Что-то я здесь никого не видела. Ну, ну, а Кто сидят, едят, ну, а чтобы кто-нибудь покачался, никого не видела. Мы качаемся. А сколько сможешь? Много, но я устал. Ну раз, 40 смогу. 40? Да. И полных? Прямо туда и туда? Не ну, время много можно, без, без времени можно с остановкой, я много. Ну, ну не А я вот. на, за, когда на, на... Просто вот. Ну тут вот неудобно. На школе все время... Ну, уже целый день. А Устали. <laughs> Устали отдыхать, да? А тебе хорошо еще с утяжелением. Да. Неправильно. А? Неправильно. Почему? Когда опускаешь руки вот, ты понимаешь ты вот. И чтобы локти касать. Не, ну это снизу тяжело подниматься. Половину делать еще ничего, а снизу тяжело подниматься. А тут надо что-нибудь подкладывать, полотенце, может еще что-нибудь. Ой, полотенце забыл, красиво. С ума убьет. <laughs> Ну, Погаши полотенце. А не туда. Ты не торопись, с чувством, с толком, с расстановкой. Как в русском языке. Ну да. Вы же ЕГЭ будете сдавать, да? ЕГЭ. ОГЭ это что такое ОГ? Ты сдавал, да? А, я... а что из себя представляет? ЕГЭ это в самом конце школы сдается, что ли, да? А почему называется ОГЭ? Объединенный, да? Ну, да. А. -а, -а. А в конце, когда вы э, это самое заканчиваете школу, там, допустим, вот класс, пятый класс, там что, ничего не сдаете? Нет, пятый сдают. Пятый сдают? Переводные экзамены. Все сдают. А почему пятый? Какие переводные? Куда переводные? Пятый. Ну, пятый. Я понимаю, первый, второй, третий. Это начальные классы, потом другое. Средняя школа потом. Ой, старшая. А, в смысле, средняя школа, потом старшая школа, да? да. Или что? Ну, Пробный сдают пятый класс, но ну, там же пишут, как экзамены они не сдают. Угу. А, остальные пишут просто переводные. Там другие работы. ты снимаешь. Меня не снимают. Почему? Все равно это видео для личного пользования. Просто красивое все, красивый вид. Пошли, Нахуримся. Дара, дара, ага. Вот стол красивый. Сережа, а ты ни в какую, ни секцию не ходишь, ничего? Втроем ходим. На футбол? Сюда, вот в этот вот вкрытый, да, вот сюда? Нет, на улице. У вас такой фитнес-зал здесь хороший, даже в городе нет такого. Нет, вот здесь вот он. Ну, вот ходил в тренажерный зал и 6,5 лет легкой атлетикой. Легкая атлетика? А легкая атлетика чем? Бег. Бегом, да? Ну, я тоже занимался. Здесь или куда-то ездил? У нас А у вас в школе там секция или... Секция. Просто секция. Да, 30 волейбол. Ну, соревнования какие-то да. были, не было? Да, да, были, конечно, ну, а ездили в Брянске соревнования. Ну, побеждал? Нет, легкой атлетики нет. Ну, футбол наградили. Yes. Нет, она легко. Надо заниматься, надо. Надо, надо, надо заниматься, надо чем-нибудь надо заниматься. А сейчас ничем не занимаешься? Футболом все втроем занимаемся. Нет, ну только футболом и все, больше ничего, mm да? И все. Угу. Нет, ну там если поиграть, то от зала поясница болит. Так, а ты ж не передозировывай. Поясница будет болеть правильно, потому что ты неправильно делаешь. У вас там, я хочу ну, сказать, тренер, он ни хрена не понимает в этом деле, что можно, что нельзя. Да, ты просто передозировал. Владимирович? Нет, там я молодой такой парень, он... Лысенький такой, да? Нет, Иван, Иван, по-моему. А, Иван А, Иван. Угу. Я не, не в большом восторге в любом случае. Мне он дал не те упражнения, что нужно было. А? Ну, я, я, слава богу, их не делала. Он меня на машине заберет? Вот. Поэтому... А там, конечно, вам можно заниматься и нужно заниматься. А поясница болит, потому что Сереж передозировываешь, и все. Все, я иду на Колено хрустит? После травмы? Нет, я не знаю, уже почти год. Ой. А и ты не обращался никуда? Ну, невролог. Вот заходил в зал, там невролог ходит тренироваться. Тебе не невролог нужен, Сережа. Сережа, тебе не нужен невролог сходи снимок сделай. И сходи к травматологу или к хирургу. Потому что это серьезно. В молодом возрасте хрустит колено. Никогда не били тебя, не ударяли? Может, на футболе, я же на воротах стою. А, вот это может я будет. Это вот травма. Это какая-то травма. Обязательно надо сходить. Я тоже 12 лет уже хрустит. Сколько тебе сейчас? Мне? Нет, нет, Сергею. 16. 16, тем более 16, травма колена, хрустит колено. Ты что, в молодом возрасте? А потом будет какой-нибудь артроз и будешь хромать. Не надо сходить сделать снимок, тем более здесь тебя за это никто не берет. А? И у вас очень хороший хирург. У вас очень как хороший хирург. Я не знаю, как его зовут. Стоматолог. А стоматолог кто? Колянова. А, ну-ну. А этот. Да, Волков, да. Эдуард Владимирович. Какой Эдуард? Нет, нет. Ну, у вас какой-то там хирург, мужчина сейчас. У вас очень хороший хирург. Случайно Вообще. не Эдуард Владимирович? Не знаю, как его зовут, я понятия не имею. На фамилию? даже? Не знаю. Просто не у меня, у моего брата жены бабушка с дедушкой, один хирург, другая, один хирург, дедушка, а бабушка ее это... А, здесь. <laughs> А бабушка по женским этим, как называется? Гинеколог. Да, да. Так что провериться надо, Сергей. Сходите все. Ты ж сейчас, а ты ж уже не в детскую уходишь, уже во взрослую? Ну, во Уже давно, да? С 15, наверное, да? Наверное, со скольки во взрослую идет? С 14 или после 14 уже идете? Ну, или... вот, 14, а, ну, хорошо, Уже во взрослую, да? Пошли. Ну там у нас младшие, это 2007 год. А вы с нами пойдете снимать? А 2004 Зачем? <laughs> Идите, если вам надо. А старший раньше. Ну, вот, тем более. Тем более. Ваших детских врачей я не знаю, а вот хирург у вас хороший. И хрустит колено, и это все очень плохо. Запускать это дело нельзя. А, там они, наверное, на лодках прям. Я тебе в обе с таким резинку? Как? Ну, а у вас футбольная команда, она какая-то там, э, вы занимаетесь вот этим вот, ну там соревнования, да. что-то где-то там, да, да. ну выигрываете? Выигрываете по футболу? Дворовый футбол был у нас. Ну, я ладно, не в Я не видел. Ага, я и немножко ее так и вообще. Ну, в любом случае, у меня заснялось, так что не переживай. <laughs> Учись, ты снимай. Когда перед этим сделаем рывка. А зачем вы правда здесь смотрите? А? Для своего. Просто для себя. Потом Ну ты еще маленький, поэтому ты не понимаешь. А когда уже станешь более взрослым, поймешь, что жалко, что не снимал. Ага. Покажешь? Давай. Давай. Вот, вот. <laughs> Сравниваешь ровно. И вот так. не шатаюсь, прям чист. Давай я тебя даже остановлю. Ну-ка. Давай. Давай, давай, не стесняйся. Рывок. Сереж, сможешь? А такие давай. Давай такие. Стой. Ну. Да блин, ну что? Вот так-то. Да и любым хватом могу. И такие будут. Ну, Серега молодец. Все? Нет. Давай, давай. Нет. У меня 12. Давай, давай, давай, до упора. Давай, ну, снимай. Серега на брусе хорошо. Крик. У нее дома брусья, а у меня дома турник. Нет, я лучше везде. Ой. Пойдемте. Они сегодня отсюда точно не уйдут. А? Они сегодня отсюда точно не уйдут. Все, все. А, ну Счастливо. А где вы живете, Я соседка Сережа. Ой, замечательно. Прямо вот действительно вот очень жалею, что не это самое, ни купальника, ничего, ни лодку не взяли. Так хорошо. Вообще обалденно. Да, в Гомеле, конечно, такого бы не было. Мы, я просто, я в шоке от такой чистоты. Потрясающая чистота. Просто потрясающе. конечно, конечно, мудросдевалка. Я даже не ожидала это, э, что мы снимем такое видео. Сережка, конечно, стал повзрослел, стал очень красивый пацан, очень красивый малый. Очень. Ну, к сожалению, мама, конечно, у него. Ах, ладно. Что сделаешь? мальчишка, 16 лет, боже мой. <laughs> Я соседка Сережа. Когда станешь взрослее, тогда, говорю, поймешь, <laughs> что Маркович, а Маркович и Карлович. <laughs> Я смотрю, вы тут <laughs> приборсели. <laughs> Черлюха уселся, глянь, под зонтиком сидит. Слушайте, ну вы молодцы, блин. И правда, зонтик вам прямо кстати. Зонтик вам кстати. Нет, это, наверное, не, не рыбный надзор. Это, видимо, они, у них лодка с мотором. Это они просто пристали к своей. Покатались. И все. А мы там с Сережкой поговорили, мальчишки там побыли. Я мальчишек поснимала, с Сережкой пообщались. Все нормально, поговорили. А вы где тех живете? Пацаны молоденькие совсем, да? Ай. Сидите, такое хорошее место. М -м -м. Вообще. Камыши, камыши. Вот наш так, красавец. Самое главное, что сидит прямо под зонтиком. Ой, вообще. Вот а, и говорите, что у собаки нет разума. Ни хрена подобного. Он уселся прямо как на стуле, накупался. Он, наверное, накупался здесь, да? Чернух, накупался Терлюхи. <laughs> Терлюхи накупались, накупались. Терлюха, Терлюха. Накупался. Папа тут на стуле. Ну, ребята, вы тут устроились вообще полный финиш. Это, это мой лесопед. А, пусть я поснимала. Пускай. Ну, память. Квакушки, лягушки. Вот, люди напротив, люди лодку свою разбирают. Ой, правда, там так хорошо на воде, блин, чего лодку не взяли? Сейчас бы мне бы лодку накачали бы, я бы там на лодке плавала бы. Ну, сейчас до 30 минут доснимаю. Мы ну, бы прямо в голубом. А? а надоело уже ходить со включенной камерой. Ну. Уже хочется и... Жарко, жарко. Хочется и снять эту куртку. Черлюхин наш личную гигиену наводит. Черлюха. Черлюха, черлюха. Ну, так скажем, вот под зонтиком. А? Черлюха. Охранник наш, младчинка. Младчиночка. Чему шлетки ребенок? Да, посмотрела на Серегу. Ой, до того пацан красивый, блин. Ой, да, Володь, красивый малый растет. Э, да, да. Пацаны немножко поменьше. Вот. И вот трое пацанов там прыгало, и Сережка был. Серега красивый малый, красивый, физически развит, все. Да, бывает такое. да не судьба